Platforma Vepro include un site de oferte complet funcțional, numai al tău, liber ca să încarci doar ofertele tale. Prima etapă este să alegi ofertele pe care vrei să le dai cu reducere de preț. Interfața este simplă și completezi ușor titlu, subtitlu textul, preț inițial și final, perioada la care oferta este valabilă, să adaugi pozele pe care le vrei pentru ofertele tale și, eventual, să pui un video. I need some cheese, tomatoes and olives and maybe even some meat. I need some pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza. Yeah. Etapa 2. Platforma virală VPRO rulează pe site-ul tău. Se stabilește marele premiu și premiile suplimentare, iar clienții culeg puncte ca să le câștige. Concursul care se va finaliza peste 30 de zile și tabela liderilor în clasament crește spiritul de competiție și implică și mai mulți clienți. O comandă la domiciliu sau masă la restaurant se recompensează cu 3000 de puncte. Invitația unui prieten folosind telefonul lui mobil se recompensează cu 500 de puncte. Like și send pe Facebook sau Twitter se recompensează cu 500 de puncte. Crearea unui video – în care clientul își dă părerea despre restaurantul, se recompensează cu 7000 de puncte. Faptul că video este trimis prietenilor autorului crește impactul publicității și eficiența operațiunii. Fiecare comentariu din partea prietenilor se recompensează cu 1000 de puncte. Rezultatul este clienții care vin la restaurant din mediile sociale, plus clienții tăi pe care deja îi ai, încep să acționeze în favoarea ta, făcându-ți publicitate vie, ceea ce îți aduce și mai mulți clienți. Costul promoției este doar costul premiilor, produse din meniul tău, plus costul lunar de folosire VPRO comanda astăzi și primești platforma Vpro împreună cu site-ul de oferte ca să-l personalizezi cum vrei și să adaugi câte oferte dorești.